є людина, яка провела з ними е, не одну ніч під обстрілами і в бою. Сказати, е, що ми їх підтримуємо. Е, жодна з осіб з 92-ї бригади не вірить в їх винуватість. І ми зробимо все можливе для того, щоб всі ці незаконні обвинувачення були спростовані. Але окремо Е, хотілося б висловитися стосовно е, думки е, на, на кшталт. У нас просто так не за, нікого не заарештовують, або суд в усьому розбереться. звучать також такі висловлювання, що героїзм в АТО не дає права на вчинення злочинів. Так, то воно дійсно так. У нас всі рівні. Але я хочу сказати, що вже суд у всьому розібрався. Суд мусить при обранні запобіжного заходу враховувати е, е, вагомість е, доказів, які е, представлені е, на підозру. На підозру у вчиненні е, злочинів е, жодного доказу, жодного аргументу е, стосовно. Е, Ем, навіть підстав підозрювати вчинення злочину не представлена, крім пліток і припущень. Всі, абсолютно вся аргументація, клопотання про обрання запобіжного заходу, абсолютно вся аргументація слідства і суду е, представлена у наступному вигляді. Міг, мав можливість, вмів підривати, е, ем, е, немає, має алібі але, е, оскільки має але, алібі, значить просто е, був спів, е, мав співучість. Алібі, яке не заперечується слідством, використовується як аргумент співучасті, оскільки мав можливість зробити, логіка така, мав можливість зробити, мав підготовку. Друге, мав алібі, третє, значить був співучасником. Крапка. Е, коли кажуть, що е, коли кажуть, що героїзм що героїзм не дає підстав для вчинення злочину, не звільняє від відповідальності, я хочу сказати, героїзм і заслуги дає хоча б е, мотив слідчим органам для того, щоб вони дуже ретельно перевіряли всяку інформацію. І це для кожного громадянина вони так мусять діяти, але у них має бути особливе. Е, підвищене е, почуття відповідальності за те, що вони роблять. Якщо ви маєте які беззаперечні докази, дочекайтеся, коли ви можете їх викласти, і тоді заарештовуйте всіх і пред'являйте. Бо сам факт зараз, сам факт арешту є, сам факт взяття під варту двох бійців вже розповсюджується як доказ їхньої винуватості. Розумієте, через засоби, бо зараз є, готується підґрунтя для суспільної думки. Оскільки арештували, значить щось мають. Ні. Ви, шановні, так, вони з'являлися кожного разу на виклик своїм ходом, приїхали на свій, на своє власне затримання, свої, е, давали неодноразове свідчення на поліграфі. І зараз, з'явившись е, е, з'явившись на е, на допит добровільно за 200 кілометрів за власний кошт, неодноразово багато разів їздили, і після цього їх самих їх беруть під варту. Так почекали би вже, коли можна вивалити всі докази, що у вас є, і тоді б вже, і тоді вже займалися цим. Зараз фактично. Е, е, фактично сам факт арешту робиться доказом обвинувачення. Так готується суспільна думка. І звідси е, народжується думка, як в 37-му році. У нас просто так нікого не арестовують. Ну, я вас перебью, прошу прощения, вы же только вчера получили полный текст, да, постановления о мире Так, ну, нехай спеціалісти вже прокоментують. Олег, тогда вам слово, наверное. Але, ну, добре, я, я, все, я потім ще скажу про Розповсюдження інформації. Олег Федоров, адвокат Сидорова Олександр Григорович. Е, дійсно, вчора ми отримали повний текст ухвали слідчого судді Краматорського міського суду про обрання запобіжного заходу Сидорова е, Олександра Григоровича е, у вигляді взяття його під варту. Даний текст ми отримали вчора у повному обсязі. Однак 12.02 цей текст проголошувався виключно у вступній та результативній частині, в якій не було жодним чином вказано будь-яке обґрунтування, чому саме особа затримується, чому саме е, до неї застосовується вказаний захід. Це було здійснено о 22 й годині за київським часом 12.02.2016 року. Вчора, отримавши повний текст, познайомившись з ним, можна беззаперечно констатувати, що особливо не намагаючись вникнути у суть даного питання, розібратися у обґрунтованості підозри і у обґрунтованості того клопотання, яке було надано прокуратурою, абсолютно необґрунтованого клопотання. Слідча суддя скопіювала, по суті, інформацію, яка була викладена в клопотанні. Буквально дослідно не використовуючи жодного аналізу, не використовуючи, не піддаючи жодного сумніву і не прийнявши до уваги тих аргументів, які були висловлені стороною захисту. Дана ухвала просто не містить жодних тих заперечень, які були висловлені мною о 9 годині вечора в міській Краматорському міському суді. Виключно позиція обвинувачення, виключно позиція підозри, жодних аргументів проти цього, жодної критики, яка була оголошена. В ухвалі абсолютно не згадується ні про заявлене клопотання щодо обрання інших заходів, ні про клопотання народного депутата України Маркевича Ярослава Володимировича щодо взяття особи на поруки, ні щодо інших більш м'яких заходів забезпечення кримінального провадження. Ми вважаємо, що суд одновічно підійшов до питання щодо частини обрання запобіжного заходу, е, використавши в повному обсязі ту інформацію, яку надало тільки слідство та прокуратура. Про е, ті аргументи, якими керувалися як прокуратура, так і суд, ми вже неодноразово повідомляли громадськість, е, про те, що Ця ухвала, на нашу думку, є незаконною. Ми повідомляємо на даний момент і ми маємо намір її оскаржити. Благодарю, Анатолій Іванович. Більше, більше того, більше того, сам е, затриманий вже оскаржив е, цю ухвалу і вона буде розглядатися в апеляційному суді. Е, що собою являє затримання особи, яка обвинувачується в вчиненні особливо тяжкого злочину? Як на мій погляд, це завершальна стадія розслідування. Це те, чим повинно закінчитися майже піврічне розслідування. Правильно? Майже піврічне розслідування, яким займалася військова прокуратура сил, сил АТО, яким займалися як е, е, організації, які допомагали цьому всі правоохоронні структури. Всі правоохоронні структури були задіяні в тому, щоб розглянути питання, пов'язане з подвійним вбивством і волонтера, і співробітника СБУ. Отже, на моє переконання, за півроку було зібрано все необхідне для того, щоб зараз не тільки затримати особу, але і розглядати цю справу в суді. Тому ми так вважаємо, що через тиждень, через два справа надійде до суду і буде розглядатися в суді. Ми вимагаємо, щоб ця справа розглядалася не в Донецькій, не в Луганській області там, де ця справа буде розглянута відомо як. Тому що те, що зробив суддя, е, е, виносячи цю ухвалу, це просто е, жахливе порушення прав людини. Адже якщо людину тримають під вартою, і суд повинен приймати рішення про те, чи тримати її далі, чи випустити на свободу, суддя, тому що їй хочеться відпочити, мабуть, говорить, я вам сказав два слова, а тепер пішов вирішувати вирішувати питання, чи буде ця особа на свободі, чи ні. Але людина залишилася в в'язниці. І її повезли з Краматорська, повезли в, як там він зараз називається, Бахмут. Рішення винесено чи ні? Суддя оголосив, що так, я вважаю, що, що цього достатньо. Але аргументувати я буду ще 4 дні. В Суботу, в неділю, мабуть, писати буде. І тільки вівторок видам, видам цей, цей, е, це рішення на гри. Щодо е, аргументів, які, щодо доказів, які можуть можуть бути в е, цьому, в цьому провадженні. Звичайно, такі докази вже зібрані. Вони, звичайно ж, повинні бути пред'явлені для затримання по 115 статті частині 2 умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Мені дійсно невідомо більш тяжка тяжка, тяжка стаття. Навіть державна зрада для мене менше, менший злочин, чим те, як, за яким е, е, притягається до відповідальності е, мій клієнт. Так от, жодних аргументів у прокуратури зараз немає. Тому ми вважаємо за необхідне, крім простого захисту, та, як адвокати будуть захищати свого клієнта, крім простого захисту, включити е, в діяльність закон 2003 року, який називається Про демократичний цивільний контроль за воєнною організацією та правоохоронними органами держави. І з'ясувати, що ж собою уявляє людина години затрачені прокуратурою, службою безпеки, е, іншими органами, які зараз збирали по крупицям, по шматочкам збирали ці докази. Адже погодьтеся, обвинувачення в 115 е, статті це лише що? Е, вершина така айсбергу. Під нею знаходиться що? Наркотрафік, що ще в нас знаходиться? Контрабанда, Контрабанда, ще що знаходиться. Співробітництво з е, сепаратистами, все це все це е, е, те, для чого потім був вбитий волонтер. Все це повинно бути нібито, нібито, та, нібито е, повинно бути для того, щоб потім здійснилося вбивство. Виконавцями цього злочину, знову ж таки, псевдовиконавцями цього злочину. Давайте ми з'ясуємо громадськість, засоби масової інформації. Відповідно до цього закону, е, якому вже більше 10 років, ми, ми маємо право е, відслідкувати кожну секунду, що робили правоохоронні органи. Можливо, у них дійсно є туми вже справи, можливо, вже є є е, кілометри відзнятої відзнятої плівочки ВГС та про те, що, що, що було вчинено. Можливо, вже є тонни е, наркотрафіку, які які е, знаходяться там, пиляться на цих, на пагорбах київських. Давайте з'ясуємо. Давайте з'ясуємо. І ми хочемо, щоб був встановлений певний дедлайн. На наш погляд, до кінця місяця справа повинна була бути передана до суду, не до суду Донецької чи Луганської області, до суду іншої області України. Перше. Друге, ми хочемо про ми хочемо сказати про те, що може бути, можуть бути і інші затримання, можуть бути і інші арешти. Чого? Бо хочеться, щоб це була гучна справа. Е, вельми, шановні е, учасники цієї конференції, будь ласка, відслідковуйте не тільки затримання, але і будь-які допити, які є щодо цього. Повірте, що будуть допити не лише тих, хто е, зараз знаходиться у в'язниці а й, можливо, тих, хто знаходиться зараз на прес-конференції. Тому це е, справа, яка повинна, яка повинна мати не стільки розголос, скільки прозорість, щоб на ній, як ні на якій іншій було зрозуміло, що е, щодо громадян України, щодо героїв України необхідно розглядати справи на підставі українського закону, а не на підставі чуток, не на підставі. Е, свідчення, які дають сепаратисти, тощо, що це була що це була е, об'єктивна і е, е, державницька позиція. Дякую. У е, мене до вас є запитання, однак пане Ігор, вам є що додати, так? Так. Тоді, будь ласка, можна потім. Е, доброго дня. Ігор Черняк, е, один з адвокатів підозрюваних і затриманих на теперішній час. Е, хотілося б дещо слів додати з приводу того, про що говорили колеги. Дійсно, дуже багато запитань у нас виникає з приводу тієї ухвали, яка була у нас проголошена вступна резолютивна частина, тому що це нонсенс, коли суд говорить, що людина має сидіти за гратами, але при цьому каже, ну мотивацію я вам дам трошки пізніше. Не зрозуміло, як 4 дня ця людина сидить на підставі чого. Просто тому, що судді так захотілося. ну якби... Це перший момент, а другий момент, що ми фактично маємо. Ця ухвала, вона зараз у мене є в руках, е, вона підлягає скарженню протягом п'яти днів з моменту її проголошення. Фактично сьогодні закінчується срок подання апеляційної скарги. Ухвала ця була видана лише вчора. Тобто такими діями суд фактично унеможливлює здійснення захисту, унеможливлює подання апеляційної скарги, тому що всі розуміють, що сроки вони для того законом встановлені, щоб можна було підготувати обґрунтовану скаргу, подивитися, на що спирався суд, і ну, подати її. Тут суд замість п'яти днів залишає лише один день, фактично останній для цих дій. І саме тому вчора була подана вже скарга безпосередньо від е, Олександра Свідра. І сьогодні буде подана скарга від сторони захисту на цю ухвалу. Це перше щодо дій суду першої інстанції. Другий момент, який би хотілося відзначити, це е, те, що ми в принципі безпосередньо заявляли і під час прес-конференції, яка відбувалася в п'ятницю, і під час того масового заходу, який відбувався в суботу, це ті підстави, якими обумовлено обрання міри цього запобіжного заходу. Е, я б хотів чітко, оскільки це вже є офіційний документ, для журналістів цього документа процитувати. У зв'язку з чим Свідро, будучи колишнім військовослужбовцем 92-ї ОМБР, Е, матиме можливість доступу до речей, предметів, службових документів у підрозділі, в якому він проходив військову службу, а тому з метою кримінальної відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Тобто, фактично, е, оскільки він колишній військовослужбовець і підтримує стосунки зі своїми також колишніми військовослужбовцями, це якимось незрозумілим чином дає можливість йому знищити документи. Чому на протязі більш ніж півроку, коли особа знаходилася на свободі, він не вчинив будь-яких дій, направлених на знищення документів, речових доказів чи ще чого-небудь, це в принципі залишається зараз. І чому саме для того, щоб він ні в якому разі цього не зробив, його треба арештовувати. Крім того, Е, тривалий період військової служби свідра виключно на посаді старшини розвідувальної роти бригади, систематичний характер протиправних дій свідра, який полягав у сприянні контрабандному переміщенні товарів на територію непідконтрольної українській владі при перебуванні на зазначеній посаді, його тісні зв'язки з командуванням 92-ї ОМБР свідчить про можливість продовження вчинення ним кримінального правопорушення направленого на позбавлення життя людей або скоєння інших злочинів. Тобто, знову ж таки, що ми бачимо, оскільки людина перебувала на посаді розвідника, фактично виконання ним своїх службових обов'язків е, є обставиною, яка свідчить про те, що він може вчинити якісь правопорушення. Більше того, фактично вказано, що протягом всього цього часу, коли Свідро служив розвідником, він не служив. Він займався контрабандою. Це конкретно написано без жодних доказів, без нічого. Просто систематичне заняття контрабандою і діяльністю з переміщення товарів. От, в принципі, те, що вказано, знову ж таки, е, було вказано спочатку в клопотанні прокуратури, після цього вказано в ухвалі суду. І останній той момент, який, якби, ну скажімо так, <laughs> мене як юриста не теж і просто як людину глибоко обурює, як взагалі можна таке писати. Крім того, Свідро не має постійного місця проживання на території Донецької області, що свідчить про ускладнення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків і унеможливить у випадку обрання більш м'якого запобіжного заходу здійснення зі сторони обвинувачення контролю за його поведінкою що в свою чергу сприятиме підозрюваному в можливості переховування від органів досудового розслідування з метою його затягування та уникнення від кримінальної відповідальності. З цього приводу можна сказати лише одне, що фактично дійсно будь-яка особа, яка не переживає на території Донецької і Луганської області, прокуратурою Синато за таких підстав може в принципі, бути кинута за грати. Але питання в іншому, що прокуратура його ув'язана для чого? Для того, щоб мати можливість проводити з ним процесуальні дії. Так от, станом на вечір вчорашнього дня, з моменту затримання, жодних процесуальних дій з паном Свідро не проводилося. Жодної процесуальної дії за весь цей час, поки він перебуває в затриманні. Якщо ви бажаєте з ним проводити якісь дії, ну будь ласка, проводьте. Наша людина затримується, обумовлюється тим, що ми будемо з ним проводити якісь дії, а фактично ніякі дії не, не здійснюються. Це ще один момент. І стосовно тих доказів, е, на підставі яких, е, скажімо так, обиралася міра цього запобіжного заходу, які були надані до суду і які в цій ухвалі втілені. Так от, ці докази вони являють собою нічого інше, ніж е, протоколи допитів різних осіб. Причому е, інформація, яка вказана у цих протоколах, вона подекуди дуже сильно одна одній протирічить. Але слідство чомусь робить упір тільки на ту інформацію, яка вписується в загальну концепцію. Тобто, мовно кажучи, надається документ да, там, на 5 сторінок. У цьому документі є там один абзац, який може слідство трактувати на свою користь, і там 4 абзаци, які підтверджують невинуватість. Слідство тих чотирьох абзаців, які підтверджує невинуватість, воно їх просто-напросто не помічає. Воно бере конкретний абзац, умовно кажучи, який може використати у своїх, скажімо так, е, цілях. Тому, на нашу думку, дійсно Ця ухвала таким чином, як вона мотивована, е, таким чином, як взагалі суд приймав це рішення, як брутально було порушено право особи на захист за таким тяжким обвинуваченням, це є однозначно, на нашу думку, підставою для скасування цієї ухвали. І, власне кажучи, цього ми і будемо вимагати в апеляційному суді. я хочу ще додати, що одним із тих е, передумов, щодо яких було прийнято таке рішення, було вказано на ризик можливого зникнення пана Федра за межі України та навіть на територію окуповану на сьогоднішній момент, на територію так званої ЛНР та ДНР. Знаєте, я три місяці витратив на те, щоб кожного тижня разом з ним з'являтися до слідчого, з'являтися до суду. Ми жодного разу не схибили. Ми жодного разу не порушили закон. Ми не бажали його порушувати. І ми цього не робили. Приїжджали і в морози, і в будь-яку погоду, і питання в тому, щоб приїхати туди, не ставало. Був зданий паспорт для виїзду пана Сідора за кордон. Було надано особисте зобов'язання. Е, ми повністю сприяли до того моменту, поки його не затримали, сприяли слідству за що отримали арешт. Щодо того, що ця особа могла виїхати на територію Луганської та Донецької області, яка зараз окупована, я казав в судовому засіданні, я хочу повторити ще раз, це зухвалий цинізм, з яким слідство підійшло до цього питання. Казати про цей ризик це рівноцінно, що сказати в часи Другої світової війни, що хтось за радянських бойових офіцерів буде переховуватися від Гітлера в ставці, тому що йому там буде тепліше. Яким чином особа, за голову якої обіцяють винагороду, може перебувати на території, яка на сьогоднішній момент окупована? Він не самовбивця, щоб робити це. Він офіцер, він старшина, який виконував свої службові обов'язки, виконував їх належним чином. І жодних підстав казати про нього і писати е, такі речі в ухвалі суду. Ну, тобто це документ, який має вищу юридичну силу. Немає ніяких підстав. І ще, ще, одну хвилинку, ще буквально, <clears throat> буквально одну хвилинку про е, знищення доказів. Е, знаєте, е, це якраз буде дуже цікава справа, коли ми побачимо не, не сьогодні-завтра ми побачимо те, як дійсно знищуються докази. І повірте, коли ви знаєте про те, хто і які саме знищують докази в цій справі, ви будете просто обурені. Чому? Тому що натякається на те, що з того боку кордону хтось має якісь зв'язки з е, е, військовослужбовцями тут. Я хочу це підтвердити але ви побачите, що собою являють знищення доказів. Зараз ми просто цього не можемо сказати, бо це є певна таємниця. Почекайте, зовсім недовго, зовсім недовго сталося дочекатися цього. Дякую. Леонід, ви хотіли, так? Так, я хотів, можливо, на завершення потім перед тим, як перейти до запитань, е, підтримати е, слова шановного пана Олега Федорова е, стосовно того, що Е, трошки сказати про особистість, е, бо е, Змій Свідро Олександр Григорович, поважно до нього завжди зверталися як Григорич, він учасник трьох війн, має е, дуже великий бойовий досвід, майстер спорту з польової стрільби. Е, він е, має, він дуже поважна людина в бригаді. Він людина, яку е, е, взагалі він е, служить в розвідці, а з того боку розвідників. Це будь-хто знає, підтвердить з того боку, розвідників живих ніколи не залишають. В полон нас там не беруть. Тому так зухвало питати, що він може переховатися на території, де його чекає вірна смерть, це просто ну, Е, до того ж, я беру ухвалу, навіть орфографічні помилки, вона флешкою скопіювала, а орфографічні помилки слідчимо. Жодного, жодного, добре, ти не приймаєш аргументи захисту. Напишіть, чому ти не приймаєш, чому ти не приймаєш аргументи захисту. Я їх відхиляю тому, тому, тому. Ні, немає, не було у захисту ніяких аргументів. Як е, побачили на цю ухвалу. Ем, це просто жах. Це просто ну ем, такі судді не мають взагалі працювати на Україну. Іменем України ухвалене оцей гербом. І нашим гербом ухвалюється такий ем, е, такий безпреділ. Е, і друге, я хочу повідомити засоби е, масової інформації, що зараз журналісти отримують інформацію, яку вони не могли отримати від захисту, інформацію пов'яз і оприлюднюють інформацію, дискредитуючи е, дискредитуючи нашого підзахисного. Інформація стосується його роботи з агентурою. І е, цю інформацію е, розповсюджують розповсюджують в мережі. І я авторитетно заявляю, що це розповсюджено слідством. Е, що ця інформація є висмикнута, е, е, висмикнута з окремих. Частин справи, яка становить таємницю слідства, і цю інформацію розповсюджують виключно представники слідства для того, щоб створити певний, певне ставлення громадськості до особистості підозрюваних. Я хочу, по-перше, сказати, що підозрювання є кристально чесними людьми, е, на них немає ніякого компромату. Всі їхні дії, про які йдеться мова, дискредитуючи, всі робилися з рапортами вищому нашому керівництву. Е, і тому е, і тому немає жодних підстав, їх, їх жодного приводу в їхній дискредитації з приводу там їхніх, їхньої роботи з агентурою. Але Саме головне, е, що зараз слідство свідомо зливає матеріали справи, ті матеріали справи висмикнуті з контексту, які їм вигідні для дискредитації наших підзахисних. Це я вважаю. Е, е, ударом нижче поясу, і ми будемо, і ми будемо вживати е, вживати як громадяни, просто будемо вживати заходи з переслідування тих осіб, які свідомо розголошують таємницю слідства і розвідувальні таємниці, які е, стали їм відомі. Вони зараз знаєте, що вони зараз зробили? Вони зараз е, отримали дозвіл суду на вилучення розвіддонесень в штабі АТО, наших розвіддонесень в штабі АТО. Якщо якщо ці люди, які ведуть слідство, дозволяють собі зливати, зливати інформацію е, журналістам, то тоді вони так само будуть зливати зливати секретну інформацію. Секретні дані вони передали журналістам. Значить, зараз вони наступним е, кроком там е, не виключено, що там працюють просто агенти е, російської розвідки, які будуть передавати це, е, ці секретні дані, які вони вилучають в штабі, будуть передавати російській розвідці. Ви подивіться, е, якщо не зникне, реєстр судових рішень і клопотання про вилучення в штабі АТО розвіддонесень сектору А за два місяці. Ви уявляєте собі, що вони роблять. І, і після цього зливають ці розвіддонесення журналістам. Може вони, ВЛНР і ЛНР, ФСБ роблять те ж саме. Скажіть, будь ласка, це через соцмережі розповсюджується чи в ЗМІ було? Е, це це інформація е, про е, про розвіддонесення. Інформація є у відкритих джерелах, а ем, ту, що я сказав про вилучення, а щодо щодо дискредитації, це так, в соціальних мережах. Колеги, будь ласка, питання. Да. Елена Львова, Интерфакс Украина. Вы э, в основном говорили о, об Александре Свидро. Скажите, пожалуйста, э, были ли дорож... Э, допущены аналогичные нарушения процессуальные при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения второму бойцу, я имею в виду Долженко, позывной Крым? И у меня еще дальше был серия вопросов. Е, Давайте одразу на це запитати. Перше, тут е, всі присутні поки що не мають статусу адвокатів е, адвокатів Долженка, позивний Крим Паша. Він командир взводу, принаймні виконував обов'язки командира взводу. Я можу сказати, що мені невідомі. Мені невідомі факти процесуальних порушень, допущених під час його затримання. Крім того, що, як завжди, е, е, він своїм ходом приїхав давати показання, причому декілька разів приїздив давати показання добровільно. Він тут він був присутній в, на прес-конференції в е, антикризовому інфоцентрі і сказав, я буду їздити на допити, поки мене не заарештують, скоріш за все, я наступний. Він своїм ходом приїхав і його кинули в кутузку. Йому не обрали ані домашній арешт, ані Ну тут же вони написали, нам так зручніше, він ближче, він же не житель Донецької області. Ми ж не можемо, нам же незручно до нього їздити. Нехай посидить в кутузці. Нормально. Я, Мені ці факти невідомі, ну крім того, що взагалі обрання запобіжного заходу відбувалося вночі. Е, він прибув з адвокатом в день, а вночі відбувалося обрання запобіжного заходу, хоча йому там на знайомлення на підготовку три години надали, надали адвокату його. Е, на відміну від е, Свідро, якого, якому оголошували, ну це безпрецедентне, це безпрецедентне е, безпреділ, якому оголошували підозру без адвоката. Там оголошувалася підозра з адвокатом, наскільки мені відомо. Ще касается а, ваших действий в связи с нарушениями, которые были допущены а, следователями в отношении Сведро и а, судьей. Будете ли вы а, подавать жалобы а, на их действия, и если да, то О, куда? е, Розумієте, е, від- відповідь. Розумієте, ми всі е, цим обурені, і ми вже не як сторона захисту, не як сторона захисту, в процесуальному статі, стані як сторона захисту, шановні е, колеги, е, будуть, е, але діючи просто як громадяни, які не хочуть, щоб ці судді, ці слідчі, ці прокурори більше працювали в нашій правоохоронній системі, вони будуть подавати відповідні документи, щоб перевірити кваліфікацію цих осіб. Э, И следователя, и э, с- Так. судью, да? А, Фамилию судьи можно? Перевірзів. Мгм. Кабінет. А, Пока только двое а, бойцов а, 92-й бригады подозреваются по этому делу. Вы говорили, что э, вызываются еще три действующих бойца на понедельник на допрос, но я так понимаю, что их не задерживали, с ними все в порядке. Е, Відповідь. Е, На допит викликається дуже багато людей. Е, У понеділок викликалися троє і е, е, на поле- в якості свідків, Але е, у зв'язку з обставинами е, вони не з'явилися, через адвокатів передали дані про своє місце знаходження. Е, один, принаймні один, це мій командир роти. Він знаходиться зараз у шпиталі і його, про його місце знаходження відомо, він на зв'язку з органами слідства. І можна ще доповнити з цього приводу, знаєте, середній вік середньовіччя да, епоху, там була така традиція цікава, що якщо жінку знаходили десь на тілі родину пляму, родинку, то її вважали відьмою і відразу вжигали на вогнищі. Да? Так у нас така сама ситуація з розвідниками 92-ї бригади. Що фактично, якщо людина є розвідником 92-ї бригади, значить це пособник контрабанди, це контрабандіст. А відповідно в принципі, будь-кого, і не тільки розвідників взагалі, і це ж стосується саме і керівництва бригади. Будь-кого в будь-який момент можуть за аналогічними доказами, ну, умовно називемо їх доказами, і за аналогічними підставами придавити підозру і заарештувати. Тому що, і знову ж таки, е, на сьогоднішній день, якщо ми беремо контрабанду, мені просто так цікаво, чи є якісь докази того, що ця контрабанда там колись була. Е, тому що спочатку в медіа з'явилося дуже багато, там навіть не в медіа, це почалося з соцмереж, контрабанда на дільниці 92-ї бригади. Питали у місцевих жителів, їздили групи, проводили розслідування, не знайшли там ні фур, ні ніяких там грандіозних переправ, ні ще чогось. Ну якби немає ніяких доказів. Немає доказів самої цієї контрабанди і цієї контрабандної діяльності. Але звинувачується ця контрабандна діяльність, нібито вона є основною підставою і основним мотивом для службовців 92-ї бригади для того, щоб вчинювати ці злочини. Тому фактично тут на сьогоднішній день, чому ми говоримо про е, особливість цієї справи? Тому що по цій справі фактично будь-який військовослужбовець. 92-ї бригади може бути пособником контрабандистів і відповідно вбивцем. От і все. Е, хвилинку, ще одна невелика репліка. Ми тут для ЗМІ е, так вже перейшли. Я е, хотів закликати, щоб ми не вжив, щоб ми вживали, ми для ЗМІ постійно вживаємо неправильний юридичний термін контрабанда. Немає такого юридичного терміну. Це просто для вас, колеги, кажуть, контрабанда. Бо контрабанда не може бути через, е, е, по території України що е, та сторона території України, що ця сторона території України є окремий склад, е, незаконне переміщення, окрема стаття, е, незаконне переміщення товарів на окуповану територію. Насправді навіть і статус окупованої території ще під питанням, бо виключно переміщення на територію Криму є, може вважатися незаконним переміщенням товарів. Так от судді, слідчі. Це фахові, ну можна так для ЗМІ казати, але це фахові особи з особливим статусом, які ім'ям України ухвалюють оцей, оцю маячню. Вони також кажуть контрабанда. Вони також вже вживають, що це не наша територія. Розумієте, Луганська е, Луганська область по той бік річки. Вони вже вони вже вводять, вони вже вводять це юристи. вищої кваліфікації, яку- яким дов- довіряють свою долю е, українці. Так ось що вони роблять. Вони вживають термін контрабанда в офіційних документах, вважаючи територію е, ЛНР іноземною державою. Колеги, будь ласка, да. А, информационно есть подтверждение. Скажите, по поводу э, изъятия документов, э, разведдонесений из э, штаба сектора А. Будете ли вы инициировать какие-то служебные проверки СБУ, э, прокуратуры по поводу незаконности этих действий и вообще, ну, в данной, в данной ситуации идет прямая утечка информации, секретная, особо секретная. Как вы будете это делать и будете ли? Е, я думаю, що е, ми просто будемо здійснювати громад. Це вже існують у нас тільки спецслужб, які мусять цим займатися. Е, ми просто звернемо, привернемо увагу громадськості, заявимо, що що такі речі неприпустимі, принаймні треба. треба, щоб пояснення дали ті е, м, автори, які в соцмережах розповсюджують цю інформацію про джерела її отримання. І треба, звісно, м, е, треба, треба, звісно, розмовляти, розбиратися, хто зі слідства, м, е, хто зі слідства починав такі, е, ну, е, ро- поч- починав це розголошувати. Ну, вы будете Это воспринимать? разглашение, официальная статья, по-моему, разглашение государственной тайны. І, і я зараз трошечки, трошечки с- с- скучний такий м- м- монолог скажу. Знаєте, це процедура певна. Е, для того, щоб отримати такі такі е, відомості, слідство звертається до суду для того, щоб спочатку вилучити. Потім за цим йде процедура розсекречення цих відомостей, бо це секретні відомості, які мають певний гриф секретності, і без того, щоб суд не дозволив з ними працювати, ніхто не може працювати. Після цього ці, ці відомості стають несекретними для слідства і повинні використовуватися як засоби доказування для нас. І потім під час виконання статті 290, коли будуть відкриття цих документів, ці документи стануть відомі нам. І навіть якщо слідство не захоче їх відкривати, ми відповідно до закону будемо змушувати їх надати нам, як стороні захисту, всі ці відомості. Всі ці відомості, які вони зараз там запитали. Це така цікава колізія. Тому ми, як захисники, будемо, будемо долучені до цієї таємниці. Отак От вирішила вирішила сторона обвинувачення е, е, попрацювати з розвідниками, які здійснюють здійснюють свою свою діяльність. Але кінець. Я все-таки хотів би дочекатися, що ж із тих відомостей, які вони там отримують, будуть доказами по цій справі. Бо мені здається, що це пшик. Можна Сейчас, а, Марина, У меня несколько уточнений. Я попрошу, уважаемые спикеры, просто как уточнение, а не как монологи. Сначала будут вопросы к юристам. Правильно я поняла, что а, в решении по мере пресечения э, нич- нету никакого даже перечня а, вещественных доказательств, видеодоказательств, кроме как показаний каких-то опрошенных людей? Совершенно верно. Так. А, второй- Доповнення ці показання в основному також ґрунтуються на відомостях з інтернету. Второй момент. Булатов. Плітки, плітки. Вони розповідають, с- с- е, свідки м, е, розповідають просто плітки, що чув з інтернету таке. Второй момент. Булатов говорил о том, что там есть свидетельства сепаратистов, людей, задержанных с той стороны. Действительно ли это так? Да. Совершенно. А, А можно уточнение вот к этому вопросу? Правда ли, что в задержании этих сепаратистов участвовали СМИ из Крыма? Да, совершенно верно. Так. Три скажите, месяца они именно принимали активнейшее участие и по разработке плана, и по его осуществлению. Без них эти сепаратисты не были бы задержаны. Я это могу заявить абсолютно официально, потому что я слышал об этом и знаю, что именно так и не иначе. И теперь это свидетели стороны обвинения. По сути. Понятно. Следственные действия в отношении командира Николюка, продолжаются ли они и, в принципе, продолжаются ли следственные действия в отношении руководства бригады, а не только разведчиков? Е, З відомої нам інформації не, е, не продовжується. Зу- За участю Нікалюка е, проводилася е, лише слідча дія, одна ознайомлення його з матеріалами експертизи, стосовно е, за якими за якими він допустив ворожу ДРГ з того боку на територію на територію України. Ну, це за іншим кримінальним провадженням. Ні, за цим самим кримінальним правом, але по іншій статті. Тобто одночасно, е, одночасно вони е, висувають версію, що ми винні в тому, що ворожа ДРГ зайшла, а, а також ми ще і самі це зробили. Ну, отак. Леонид, у меня два вопроса к вам, если сможете, конечно, ответить, если это не секрет. Скажите, пожалуйста, в распоряжении змеи Крыма были ли эти э, радиоуправляемые мины, которые они могли взорвать? Были ли они у них? Хвилинку не було ніяких е, радіокерованих мін. Міни, е, е, міни підривалися, е, д- міни перед е, дротовим з- м, зривателем. Ну, то есть Э, они у них были, в Не принципе? радіокеровані. Э, Нет, в принципе, подобные мины, которые, о которых говорится, они были в распоряжении разведчиков? Е, Розвідка взагалі не, е, не працює з цими мінами як е, ну, для встановлення. Ми можемо зняти міну, але ми не вста- не встановимо. Ця інформація, Цієї інформації, звідки взялися міни і все це, слідство не, принаймні не розкриває, принаймні свою версію не розкриває. Де, де, де ж вони взялися? І, і такое ще один. Ми, а, до речі, перевірка нестачі мін у нас не виявила. И еще один такой момент, если можете опять же ответить. Насколько я знаю, об этом, о маршруте Эндри, вообще о его поездке, куда он как поедет, никто не знал. Могли ли об этом как-то узнать змеи, его м, бойцы, его коллеги? И действительно ли Эндрю уже был в той зоне, он неожиданно вернулся? Почему он туда вернулся? Цікаве питання. Цікаве питання. Е, спочатку я скажу те, що знаю сам. Ендрю ні з ким своїми планами не ділився. Судячи з моїх особистих розмов і тих ма- матеріалів, які мені відомо, е, Ендрю жодного разу, жодного разу своїм колегам не висловлювався стосовно незаконної діяльності з боку бійців 92-ї бригади. З абсолютно всіми бійцями і з розвідкою у, нього були дружні стосунки. Йому давали можливість, йому давали можливість використовувати там е, наш е, наш полігон для для проведення стрільб. На, е, Йому давали е, боєприпаси, е, яких у нього не вистачає. З ним ділилися всім, в тому числі їжею. Це перше. Друге, Ендрю жодного разу не висловлювався про те, чим він займається, е, свої свої маршрути він не розкривав. Слідство це отут, от в цій от маячні, пояснює тим, що він розвідник і має все знати. Ось. Звідки він знав? А він розвідник. Це аргумент. Е, Друге. Е, в той день він той день він е, мусив вже бути в іншому місці. І далі я кажу не з, власно, не з власних джерел, а з того, що я прочитав в інтернеті, е, судячи по тому, що я прочитав, його е, попросив залишитися на місці губернатор Луганської області. Він його попросив, ти так якесь йому завдання дав. І лише губернатор Луганської області знав, чим Ендрю збирається займатися. Ніхто, навіть його колеги, навіть його колеги, ви знаєте все це, це публічна інформація. Навіть ті, з ким він їхав в машину, навіть його безпосередній керівник також не знав, куди він збирається. І що він збирається робити, і де він буде наступного дня. Його підкараулили там, де він не мав бути. Ось і все. Я відповів на ваше запитання. А, Наташа, может, вопрос, Да, да? я хотела еще уточнить по вот этой ситуации с сепаратистами, которые сейчас, э, показания которых использует как раз страна обвинения. А, Булатов также заявил о том, что они э, изначально давали показания и по группе Эндрю, что э, это было там в первые часы их э, взятия. Вы можете это прокомментировать? Это, это было официально озвучено и на пятом канале, можете ли это прокомментировать? Е, Справа в тому, що На П'ятому каналі, е, хочете сказати. ми е, з приводу тієї інформації, яка в нас є, ми можемо стверджувати лише, що ці люди допитувалися слідством і що результат, в тому числі був е, перехресний допит е, Змія і одного із затриманих сепаратистів. І ці матеріали лягли в основу того, ну, скажімо так, обвинувачення, яке на теперішній час матеріали якого розкриті. Це саме ці протоколи. Е, щодо того, які були інші, і які давалися там якісь е, покази, ми цю інформацію на теперішній час не володіємо. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, ви наполягаєте на тому, що суд не має відбуватися в Луганській чи Донецькій області. Чи подавали ви клопотання відповідне про визначення підсудності? Яким чином ви його будете чи вже е, мотивували? Перше, ще нічого не подавалося, і е, заяву тут можна сприймати як підготовку до, до такої підготовки. Е, відповідно до кримінального процесуального законодавства в е, Україні діє суд присяжних. І е, цей суд присяжних обирається за місцем е, розгляду справи. І тому ми будемо наполягати на тому, щоб перше це, було, це, це місце було змінено відповідно до того, що ми не довіряємо цій судді, ми не довіряємо іншим суддям, які розглядали це питання. І друге, це те, що ну, можливо, можливо, я зараз можливо, я зараз скажу трошечки, трошечки про інше. Ми вважаємо, що е, робота із флешкою е, слідства це, таке, це така спайка слідства, прокуратури і суду. Як її розірвати? розірвати е, досить складно. Але одним із засобів це те, щоб судова гілка влади працювала в іншій області, наприклад, не в тій області, на яку розповсюджується діяльність е, прокуратури сил АТО. Відповів? Ну, Я уточню, коли ви тоді плануєте це клопотання подати і уточню, е, хіба може слідчий суддя розглядати справу по суті? Е, звичайно, ми говоримо про те, щоб як можна скоріше, я ви просто запізнилася, ми даємо час два тижні для того, щоб справа, яку розглядають півроку, була передана до суду, не до слідчого суду, а до суду для розгляду по суті. Бо ну ви ж розумієте, що людину затримують, я так думаю, людину затримують не для того, щоб вона надала підтвердження своїй злочинній діяльності, для того, щоб що написала явку з повинною. Для чого затримують? Для того, щоб розглядали по суті. Не починали зараз слідчі дії і е, вели до слідчого судді, а для того, щоб передали до суду і розглядали там, е, там по суті. Тому е, з сьогоднішнього дня, рахуйте два тижні, ми, ми це опитання подаємо. Ну, це для всіх присутніх, можна я доповню. Такі такі чудові речі написані, що якщо Свідро випустити, він він же вчиняв замах на життя інших людей. Е, тут е, суддя копіює знову <laughs> з флешки і пише, що якщо Свідро звільнити, він вже інших вб'є, які там були присутні. У нього ж був мотив спрямований на е, позбавлення, життя, щоб вони ні, щоб і це пише слідчий, цю маячню розповсюджує. Дивіться, у нього був мотив спрямований на те, щоб припинити діяльність Ендрю. Навіщо йому вбивати десантників? Ну добре, на місці, на місці там просто всіх ліквідувати. А навіщо він зараз вийде з тюрми і почне вбивати десантників? Це суддя пише. Суддя пише, що він зараз вийде, якщо його не не ув'язнювати, він е, він почне вбивати десантників в 82-ї бригади. Є чи яка совість є у цих людей, які оце пишуть і копіюють? Ну що ж, дякую, дякую. Можна два слова? Так, будь ласка. Я хочу, ти хочеться сьогодні додати щодо упередженості чи неупередженості суду, а також щодо того, наскільки наш суд був незалежний при винесенні вказаного рішення. Я хочу сказати, що Краматорський міський суд, ну, на мою, за моєю інформацією, один з єдиних судів, які знаходяться в одному приміщенні разом з прокуратурою, разом зі слідчим ізолятором і разом з районним відділом в так званому приміщенні за перебріком. Так ось е, вчора отримуючи, це говорить про те, що в них контакт і зв'язок постійний, онлайн. Може, Можливо, є якісь переміщення, навіть не виходячи на вулицю. Ну це питання не в цьому. Вчора отримуючи текст ухвали, поки я його очікував, поки вносилися якісь виправлення, бо моє прізвище казали там, ем, тричі невірно, і прізвище Федоров дуже складно було його напевно написати. І Флеш, я годину, да, я годину чекав того моменту, поки, напевно, флешку принесуть чи якось відправлять. Але питання в іншому. Ви знаєте, ем, це була розмова, коли я отримав даний документ, не процесуальна. Однак я повинен про неї сказати. Тому що особиста суддею, яка виносила цей документ, було сказано три речі. Перше, що ця справа складна. Складна, тому що вона має суспільний резонанс. Друге, те, що вона не має на сьогоднішній момент жодних доказів. І цю справу розглядати в такому вигляді в суді вона би не хотіла. Це другий момент. А третій момент те, що ви ж розумієте, що наскільки ми не незалежні і наскільки ми залежні, що я навіть не могла висловитися ні щодо поруки, ні щодо інших заходів забезпечення даного провадження. Тобто фактично було констатовано, що суд залежний від прокуратури АТО, від прокуратури військової прокуратури сил АТО. І що він не може здійснювати цей розгляд неупереджено, вільно і об'єктивно. А тому з приводу того, що треба змінювати дану підсудність, це абсолютно обґрунтовано і абсолютно доказово. Мене все. Панове, я розумію, що не можна тут припущення якісь да, е, говорити, називати, але я, я тоді так поставлю запитання. Ну, прокуратура також не може самостійно, я так думаю, діяти. Тобто, а хто хто їм може давати вказівки? Кому це вигідно, просто вже питання. Хоча знов таки розумію, що пропущено не можна. По вертикалі. А навіщо? Ну, по вертикалі як високо, скажімо так. Я неодноразово чув, що ну, неодноразово чув такі. Я зараз кажу плітки з інтернету. Неодноразово чув. До 16 числа ми маємо цю справу закінчити. До 16 числа ми маємо До вчора тобто. Що вчора було? Ми все думаємо. І от починаємо арешти, бо до 16 го ну, числа. До 16 го Що за дедлайн такий 16 число? Подставку. Що ж таке? Може хтось хоче зайняти місце генерального прокурора і хоче відзвітувати і сказати, ось який я тепловізор. Ну що ж, дякую, дякую вам, панове, дякую, колегам.